hartlik welkom by Strome. Ons gaan in hierdie program bietjie praat oor wat leer ons uit die Bybel oor kompromie. Want dit is so dat in ons tyd waarin ons lewe dit al makliker word om toegewings te maak dat 'n mens nader aan die Bybel ook begin aanpas en dat jy nader aan wonder het ek die ware Jesus met wie ek besig is. Of is dit 'n Jesus wat ek gefabriseer het? Ons gaan in hierdie gedeelte uh, wat ons wil saam lees in Lukas spesifiek ook kyk na wat Jesus gesê het oor wat dit beteken om hom te volg. Want sien, Jesus se volgelinge het geweet dit gaan iets kos. As hy gestap het na Saggeus of na Leefi by die tolhek, dan het hy gevra volg my en het dit iets beteken. Dit het 'n groot klomp opoffering gevra. Dit het beteken dat Petrus en Andreas en ander die visnette en die bedryf net so moes los en agter Jesus aanvolg. Kom ons kyk bietjie wat leer ons uit die Bybel oor wat presies beteken dit om 'n volgeling van Jesus te wees. En dan vra ons onsself af, het ons dalk begin toegewings maak en die prentjie van Jesus verteken dat ons nie meer die ware Bybelse Jesus navolg nie, maar 'n Jesus wat ons self gemaak het en wat ons dink hy is nou maar so, hy is tog nie heeltemal so streng of hy's tog nie heeltemal so so nie. Hy's eintlik maar meer so en dan sit ons met 'n probleem dat ons nie meer met die Bybelse Jesus besig is nie. Wat is 'n kompromis? 'n Kompromis is waar jy toegewings maak. Ja, dit is belangrik, maar nee, dit is so, ons doen dit so, maar ons doen dit so bietjie anders te ons. Dis tog nie so erg nie. Ja, dit is verkeerd, maar weet jy eintlik as 'n mens so daarna kyk en dan begin jy sekere dinge toe te gee terwyl hulle van aanvaarding terwyl hulle daarvan dat ag Jesus kan tog nie so streng wees nie. Ehm uh, en hy verstaan tog dat ons ook gemaklik wil lewe. En uh, hy verstaan ook dat geld en aardse dinge vir ons belangrik is. En uh, eh, hy's tog nie heeltemal so teen dit of teen dat nie. En dan begin ons bietjie toegewings maak. Nou, dis 'n baie fyn lyn en 'n grys area wat die Here vir ons mooi moet kom wys. Wat is sy wil? Wat presies sê hy? Want ons kan ook die Bybel weer so fundamentalisties hanteer dat ons aan die ander kant afval dat ons sê ja maar kyk dit is hoe dit is en dis hoe die Bybel sê en dan is Jesus nie so nie dan is dit nie dat hy dit so bedoel het nie so kom ons gaan probeer verstaan wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees volgens die Bybel want in Eksodus 20 vers 5 weet ons een van die gebooie van God is dat hy begin om vir ons te sê hy is 'n jaloerse God. Exodus 20 vers 5 verduidelik dat hy 'n jaloerse God is. Wat beteken jaloers? Dis nie 'n lelike sin nie. Ons moet dit reg verstaan dat jaloes sien en is is verkeerd waar ek vir 'n ander niks gun nie. Maar as God sê hy is jaloers, dan beteken dit hy deel jou nie met die duiwel nie. Hy is 'n jaloerse God wat nie sonde wil toelaat wat nie ruimte maak vir die verkeerde goed nie. Jesus is 'n jaloerse God wat sê as jy my wil volg, moet jy bereid wees om alles te verlaat en alles op te gee ter wille van my. Ek lees oor dit as as Jesus verduidelik wat is nou eintlik al die wette se opsomming. Dan lees ek in Matteus 22 vers 37 dat hy sê Jy moet die Here, jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag, jou hele verstand. Want daar is nie iets wat jy kan terughou nie. Hy is jaloers, hy wil jou volkome besit. Hy wil jou nie deel met sonde nie. Hy wil jou lewe volkome hê. Jy moet hom alleen dien en hom alleen lief hê, want dit is hoe God oor jou voel. Hy wil jou as syne hê en volkome net vir jou besit. Daarom is dit so dat as ek gaan lees dat die Here sê jy moet hom lief hê met jou hele hart, dan beteken daar's nie halfhartigheid by hom nie. Met jou hele siel, met alles wat jy het, met jou hele verstand, met alles wat jy kan dink, jou hele intellek volkome aan hom toegewy en met al jou krag, alles wat jy doen, moet jy wys dat jy hom liefhet. Dis wat die Here van ons vra. Hy haat sonde. Hy maak nie toegewings oor sonde nie. Hy maak nie kompromieë met sonde nie. Hy wil jou nie deel en sê ja, jy kan my lief hê, maar jy weet ek verstaan daarom eh, jy, jy eh, eh, wil ook maar bietjie hierdie gelukkie vir jou uithou en uh, dis reg dat jy jou hele huis vir my beskikbaar stel, maar ek sien uh, daai kamer wat jy uithou, jou plesierkamertjie of jou geldkamertjie of wat dit ook al is jou ontspanningskamertjie, daar is jy alleen. Daar wil jy nie vir my hê nie. Nee sê die Here, ek wil jou volkome besit, jou hele hart, jou hele siel, alles wat jy het, al jou kragte. Dis wat ek van jou vra. Daarom dat die Bybel baie streng is. As Jesus sê hoe ernstig hy oor sonde voel, dan sê hy, weet jy, is beter jy jou hand afkap as dat jy hierdie hand toelaat om sonde te doen en jy beland met jou hele lewe en jou liggaam en alles in die ewige hel. Hy sê, kap liewer jou hand af. As jou oog jou laat struikel en hy veroorsaak dat jy in sonde beland, want pluk liewer jou oog uit dat jy net met een oog ten minste in die hemel ingaan as jy jy met twee oë in die hel beland. Dis baie skerp, baie sterk woorde wat Jesus gebruik, né? Baie sterk uitsprake as hy sê ek maak nie kompromie met sonde nie. Ek laat nie sonde maar ernstig bietjie toe nie. Nee, daar's twee paaie. Die een gaan hemel toe en die een gaan hel toe. En die wat op die smal pad deur die smal poort in die hemel ingaan, is min en dis min wat daardie pad vind. En dan is daar die breë pad, die pad waar meeste mense op is die breë pad na die breë poort. En dit is die ewige verderf. Die Bybel sê net twee opsies. Daar's nie 'n goue middeweg soos 'n ou wat vir my sê Ja, jy weet mense moet nou nie so ernstig die Bybel opneem nie. Die Here verstaan tog en ek is eintlik op baie goue middeweg. Jy weet, ek gaan nog maar op al hierdie uh joligheid en al hierdie plesierigheid en al hierdie wêreldse dinge. Dis deel van my lewe, Maar die Here verstaan, jy weet ek vat die Here saam na daai verkeerde partytjie toe. Ek is op 'n goue middeweg. Mens moet nie so streng en sterk net op die een pad wees en net op uh so so ernstig wees oor die Bybel en die kerk nie. Ek is op die goue middeweg. Daar's nie 'n goue middeweg nie. Daar's 'n smal pad hemel toe en daar's 'n breë pad hel toe. En jy's of op die een of op die ander. Die Bybel maak nie verskonings nie kyk kom ek wys vir jou hoe ernstig die Here daaroor is as jy hom wil volg. Moet jy bereid wees om die volle prys te betaal. Hy vertel, ek lees vir ons hier uit Lukas Lukas 14 vanaf die 18de vers. Dis nou die slaaf wat 'n opdrag gekry het om mense te gaan nooi na die groot maaltyd. Dan sê hulle vers 18: Maar hulle begin almal die een na die ander verskoning maak. Die eerste sê vir hom: Ek het 'n stuk grond gekoop en moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my asseblief. 'n Ander een sê, ek het 5 paar osse gekoop en ek gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my asseblief. Nog 'n ander een sê, ek is pas getroud. Daarom kan ek nie kom nie. Een is 'n stuk grond gekoop, die ander een 'n vyf paar osse en die ander een 'n vrou getrou. Nou dis alles goeie goed. Ek dink nie die Here is daar teen nie. Maar as hierdie dinge 'n verskoning word dat ons vir die Here sê Here nee ek kan nie nou na u maaltyd toe kom nie U roep my hierheen, maar ek ek ek het 'n paar verskonings eers. Ek wil eers dit doen en eers nog dat doen. Nie nou nie. Ek wil eers, jy weet ek nou getrou en my vrou is nou vir my die belangrikste of hierdie land wat ek nou gekoop het of hierdie paar osse. Ek kan nie wag om hierdie hierdie voertuig of hierdie ding of hierdie trekker of hierdie mooi kar of dit eers te gaan probeer nie. Here, ek is nou eers met hierdie besigheid aan die gang en ek het nou in die gang gekom. Uh, ek kan nie nou nie. Later in my lewe dan sal ek vir u meer tyd hê. Maar op hierdie stadium moet jy verstaan, uh, uh jy kan nie nou my voluit kry nie. Ek ek maak met u 'n kompromis. Ek sal u volg, uh maar nie nou nog voluit met alles nie. En en in elk geval nou is bietjie moeilik, maar ek wil net gou-gou die osse gaan probeer, dan kom ek. Ek sal later probeer, maar nie nou nie. Jesus vertel eintlik hierdie verhaal om te sê as jy my wil volg, moet jy bereid wees om alles op te offer. Ek vra 100%. Nie 80 of 90 of selfs 95% nie. As jy my wil dien, moet jy nie verskonings hê nie. Dan moet jy bereid wees as jy 'n toring wil bou sê, dan moet jy eers gaan sit en bereken, het ek genoeg om hierdie toring klaar te bou? Hy sê andersins begin jy en halfpad hou jy op. Nee, gemaak die som <laughs> voor die tyd en maak baie seker dat jy hierdie toring end uit wil klaarmaak en dan kom jy en jy volg my met jou hele hart. Moenie met verskonings kom nie. Hy sê dieselfde is as as as 'n leermag optrek en hy sien hy het nie genoeg soldate om die vyand te verslaan nie. Hy sê dan moet hy eerder sy sy sy leermag regkry of hy moet terugtrek, maar hy kan nie met hierdie gaan in in die oorlog ingaan met hierdie halwe leer nie. So as jy die Here halfhartig wil volg of as jy die vyand halfhartig wil teestaan, dit gaan nie werk nie. Nee, jy moet eers jou koste gaan bereken. Gaan bereken eers jou koste of jy kan sien om hierdie ding te doen en dit voluit te doen en end uit te doen. Dit is interessant dat Jesus net verder in hoofstuk 14 sê hy iets anders. Luister wat eis Jesus as hy met hulle praat oor volgelingskap en disipelskap. Hy sê in vers 26: As iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters ja selfs van sy eie lewe iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie kan nie my disipel wees nie kom ek lees vir jou wat sê net in vers 33 ook So kan niemand van julle my disipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Al sy besittings afstand te doen nie. Weet jy, hierdie is is 'n aangrypende gedeelte wat eintlik 'n mens half bang maak. Wat beteken dit om Jesus te volg? Beteken dit jy moenie meer jou ouers lief hê nie? Nee. Die Here het gesê dis een van die gebooie dat ons moet ons vader en moeder eer en lief hê. Dit is sodat ons in die huwelik mekaar moet lief hê. Mans, julle moet julle vrouens lief hê. Vaders, julle moenie julle kinders ongelukkig maak nie, julle moet hulle lief hê. Maar kan jy sien waaroor gaan dit hier? Dit nie dat ons nie hierdie mense naby ons moet lief hê nie, maar ons moet die Here liewer hê as enige iemand anders op aarde. Dis eintlik wat hy wil sê. Het jy my regtig meer lief as enige iets op aarde? Is ek vir jou die belangrikste in jou lewe? Of maak jy kompromieë en sê jy ja, Here, ek het U lief, maar U weet nou my vrou, U weet mos nou, ek kan nie nou saam gaan op hierdie ding of op daai uitreik of op hierdie of daardie ding nie. Daar kom tye dat jy 'n keuse moet bewys of jy regtig die Here liefhet bo alles. Ek weet dat in die begin van my lewe was ek in 'n stryd van my geestelike lewe of ek regtig die Here so liefhet. Hy het my kom konfronteer of ek bereid is om alles te gee en toe sê ek Here, ek sal U volg maar U weet hoe belangrik dit is. Ek wil daarom nog die lewe se lekker dinge ook hê en ek wil nog die lewe geniet en ek het 'n idee gehad as die Here my lewe oorneem dan is al die lag en al die vreugde is daarmee heen. Dit is juis nie die waarheid nie. Vertrou die Here met jou lewe met alles sonder kompromie, sonder voorwaardes en hy sal jou gelukkig maak want hy het jou geskape. Hy weet hoe jy gelukkig kan wees en wat hy oor jou pad sal bring en hoe hy jou gaan seën om jou regtig gelukkig te maak. Maar nie net gelukkig op hierdie aarde nie, maar gelukkig omdat jy 'n vervulde mens is wat die doel van jou lewe hier op aarde vervul. Sit by die krisis. Here vir my sê, het jy my liewer as vir jou meisie? Meisie met wie jy wil trou? Is jy bereid om haar op te gee ter wille van my? Ek moes by 'n keuse kom om te sê Here, U is vir my die belangrikste. Ek sal haar gaan afsê. Ek sal hierdie band verbreek. En dan sal ek maar soos Paulus alleen deur die lewe gaan, want U is vir my die belangrikste. En ek weet dit was nie maklik daarna nie. Ek weet hoe die Here haar vir my teruggegee het, toe hy geweet het dat ek hom bo alles liefhet. Maar ergens wil hy my toets, is ek bereid om hom bo almal te kies. En toe gee hy vir my 'n vrou. En hy gee vir my 'n opdrag om haar te bly lief hê ten spyte van by better or by worse, sickness or health until death depart. Dis wat ons beloof vir die kansel. Dis wat die Here wil hê 'n Christelike huwelik moet wees. 'n Huwelik van trou aan mekaar en liefde vir altyd. Maar hier sê hy: As jy hom wil volg, moet jy bereid wees om hom te kies bo elke ander verhouding. Hy sê is ook oor jou besittings. Hy het vir die ryk jong man kom sê. Hy sê maar as jy my wil volg, gaan verkoop alles wat jy het. Jy's 'n skatryk jong man. Maar as jy het, het jy my liewer as vir hierdie besigheid, as vir hierdie geld, as hierdie geldmakerry. En die Here kom toets hom. Daar's baie mense wat baie ryk is wat die Here gebruik, ook in die Bybelse tye. Baie van hierdie godsmanne was ryk mense gewees. Die Here het hulle vertrou met baie seëninge vir Job, meer gegee as wat hy ooit gehad het. Maar erns moes hy 'n keuse maak om te sê: Here, ek maak nie 'n kompromis nie. U is vir my die heel belangrikste in my hele lewe. Het jy die Here lief met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand? En Jesus het sy eise was hard geweest. Hy wil nie goedkoop volgelinge gehad het nie. Hy het op 'n stadium gesê, weet jy, hier's mense wat nou agter my aanstroom omdat hulle wonderwerke wil sien. Hier's ander mense wat agter my aanstroom omdat hulle sien ek vermeerder brood en vis. Hulle kom vir eie materiële wêreldse dinge agter my aan. Ek soek nie sulke volgelinge nie. As jy my wil volg, moet jy bereid wees om my met jou hele hart te dien en my te volg en te gehoorsaam tot die dood. Weet die meeste van sy Eh, van sy disippels het uiteindelik gesterf vir Jesus, vir hulle geloof. Thomas in Indië gesterf deur daardie heidene wat hom deurboor het. Elkeen van hulle het 'n verhaal van hoe hulle gesterf het ter wille van hulle geloof en die uitdraa van die evangelie. Dis wat die Here vra. Hy vra 'n toewyding, 'n kommitment met jou hele hart. Die Jesus van die Bybel sê dat as jy my wil volg, jy bereid wees om alles te los ter wille van my. Daarom draai om na sy disippels, ons lees af van Johannes 6 vers 67 en sê hy wil julle nie ook maar gaan nie. Julle sien dat ek nie toegewings gaan maak nie. Wil jy hulle nie ook my huis toe gaan nie? Wil hulle my nie ook los nie? Dan sê Petrus nie, Here, U het die woorde van die lewe. By U is dit wat tel. By U is die waardevolle, kosbare ewige lewe. Ons wil by U bly. Ons wil nie hierdie ander lewe hê nie. Ons gaan U nie verlaat nie. Baie mense het vir Jesus verlaat. Hulle het nie kans gesien om te volg, om die prys te betaal nie. Hulle het hulle rug op hom gedraai. En Jesus sê, Ons weet sy hart was dat kom na my toe. Ek wil julle sondes vergewe. Ek wil julle lewe nuut maak. Maar ons sien ook dat hy Jesus op 'n stadium gesê het, "Wil julle nie maar ook gaan nie. Wil nie omdraai nie. Sien jy kans om my te volg? Is jy bereid of is jy 'n goedkoop volgeling? Die eerste teekanting wat jy kry, die eerste opoffering wat jy kry, eerste keer wat jou freedom vir jou spot of vir jou uitlag of jy probeer getuig en iemand lag, dan sê jy nee wat ek speel nou nie meer saam nie. Nee, ek stap nou nie meer verder saam nie. Eerste keer wat die Here van jou 'n offer vra, dan sê jy nee, ek sien nie kans nie. Eerste keer wat die Here vir jou stuur om vir iemand te gaan help, sê jy ja Here, maar ek is skaam, ek kan nie. Honderde verskonings. Nee, die Here soek disippels wat hom volg met hulle hele hart wat 'n keuse gemaak het teen sonde. Wat sê Here, ek is klaar met sonde. Ek wil U dien. Ek het U lief bo almal. En dan wil ek vir jou vra. Weet jy wat God sê oor sonde? Weet jy dat hy nie toegewings maak nie? Dat hy heilig is. Dit beteken hy het nie plek vir sonde nie. En sy volgelinge moet heilig wees soos wat hy heilig is. Kom ek lees net vir ons hierdie gedeelte in 1 Petrus 1 In 1 Petrus 1 hiervan uh vers 14 af sê hy as gehoorsame kinders, gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. In julle hele lewenswandel heilig wees. En kom ek lees net ook vir ons vers 19. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus. Die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Ja, julle is losgekoop Julle is gekoop, julle behoort aan die Here. Julle behoort nie meer aan julleself nie. Jy kan nie meer met jou lewe maak wat jy wil nie. Jy's gekoop deur die duurste prys, God self het mens geword en in Jesus is gebore in 'n vrou hier op aarde gelewe in jou en my plek as mens hier op aarde gewees. En sonder sonde, 'n vlekkelose lam wat op die ou end bereid was om op die altaar van Golgotha te sterwe en die prys te betaal vir ons sonde. Dis die blye evangelie. Die Here sê ek gee my alles. Ek gee my vir jou tot die dood. Ek gee jou en ek koop jou met my bloed van die slawemark. Jy's nou my eiendom en ek deel jou met niemand nie. En jy moet my lief hê bo almal en bo alles bo alle besittings, bo alle verhoudinge, ek moet die belangrikste in jou lewe wees. En dan gaan tye kom wat die Here ons kom toets. Dat hy sê, "Maar het jy my regtig lief?" Petrus, hier's jy weer terug by die viswaters. Het jy my regtig lief? Ek vra vir jou 'n tweede maal. Nie net sommer die regte antwoord nou gee nie. Vra jou 'n derde maal. Het jy my regtig lief, Petrus? En dan gee die Here vir hom opdragte. Die Here kan vir ons as sy dienaars gebruik wanneer hy weet dat ons hom liefhet en aan hom getrou gaan bly. Daar's nie by die Here plek vir kompromie nie. Jy weet in Openbaring 3 lees ek daai brief wat Jesus skryf en dan sê hy: "Julle is lou. Julle spog daarmee dat julle nou nie soos die heidene is en soos hierdie onverskillige kerkmense nie. En julle het bietjie hitte en julle is daarom nie ijskoud nie." Hy sê: "Maar weet jy, julle is ook nie warm nie. Julle is nie in die brand nie." Julle is so tussenin, julle is op hierdie goue middeweg. Julle het nog nie julle som gemaak en julle lewe vir my 100% gegee nie. Julle het my nie lief met julle hele hart nie. Julle dink julle is warm. Julle is nie warm nie. Julle is lou. En ek sal julle uit my mond uitspoeg omdat julle lou is. Jy sien party mense dink jy weet jy so bietjie godsdiens het en jy het so bietjie geestelik en jy doen so bietjie wat die Here sê Was hy nou nie soos die heidene en die en die en die, die sondaar verlore mense nie. En dan sal die sal jy ook hemel toe gaan en dan kan jy nog maar jou lewe lei soos jy wil lei en wil doen wat jy graag wil doen. Maar die Here sê nee, jy's verwerplik. Ek sê jy uit my mond uitspoeg. God se standaard is ons moet aan die brand wees. Ons moet 'n helder lig wees. Ons moenie onder 'n maat emmer gaan wegkruip nie ons moet vir hom kies en ons moet bereid wees om vir ons pelle dit te sê, op die partytjie te sê en as hulle ons nie hulle sal jou wegjaag. Jy hoef nie te verkeerde vriende weg te jaag nie. Jy sal sien, as jy begin opstaan vir die Here in helder lig is, sal sekere mense nie meer by jou wil wees nie. Maar as jy bereid om vir Christus as wins te verkry en alles anders op te offer. Die Here gaan ons kom toets, daar gaan dinge oor ons pad kom. Weet jy as ek terugdink aan aan aan die lewe van Saul, is vir my so mooi voorbeeld van 'n man wat kompromie aangegaan het en wat uitgevind het God is nie daarmee tevrede nie. Lees in 1 Samuel 15, hy het die opdrag gekry om die Amalekiete te gaan tref met die banvloed. Dit beteken geen dier, geen mens, niks mag gespaar word nie. Vir die vyand gaan daar niks van oorbly nie. En hier kom Saul terug veldslag is gelever en die profeet van God Samuel kom na hom toe en hy sê vir hom ja Saul wat het jy gedoen wat sê Saul nee ek het die opdrag van die Here uitgevoer ek het gedoen wat die Here wou hê Samuel sê vir hom wat vir 'n geblær van skape en 'n gebulk van beeste hoor ek O o o ja dis die manskappe. Hulle het hierdie klompie vee die bestes die lekkerste choppies en die lekkerste steaks. Hulle het so 'n klompie van die beste uitgehou sodat ons dit kan offer vir die Here. Samuel sê vir hom: "Hoekom het jy ongehoorsaam gewees? Hoekom het jy dit toegelaat? Ja, maar ek het almal verslaan. En wat van Agag? Wat van die koning wat jy gespaar het vir jou eie eer? Wil jy hom nou in die stad invat? Jy wil deur almal geken word as die held Hoekom was jy ongehoorsaam? Hoekom het jy dat wêreldse dinge jou beïnvloed het? Hoekom was jy ongehoorsaam? Vir God is gehoorsaamheid belangriker as offerandes. Hierdie diere wat jy wil offer, offer, hierdie kompromieë wat jy wou maak, is onaanvaarbaar. Jy was ongehoorsaam aan God en omdat jy nie gedoen het wat God gesê het nie, sal hy jou verwerp as koning. Verskriklik. 'n Oordeel waar Saul in 'n situasie was waar hy getoets is, het ek die Here bo alles lief. Sal ek doen wat hy sê? Sal ek presies doen wat hy sê? Of sal ek so 'n bietjie toegee? So 'n bietjie kompromie maak. Omdat jy ongehoorsaam was. Here sê nee, jy was nie gehoorsaam nie. Moenie vir my kom sê jy is gehoorsaam. Jy het alles gedoen behalwe dit nie. Jy's ongehoorsaam. Gedeeltelike gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. En omdat jy nie gedoen het wat ek gesê het nie, sal ek jou verwerp. Wil jy nie vir die Here sê jy het hom lief met jou hele hart? En dit dan gaan opvolg met 'n lewe van algehele toewyding. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U my liefhet en my my sonde op U neem en my koop met U bloed as U eiendom. Here, ek gee my aan U oor. Ek wil volkome aan U behoort en ek wil u dien en lief hê met my hele hart. Help my en kom wys vir my as ek ernstiger kompromis in my lewe gemaak het. Vergewe my, Here. Ek kom na u met my hele hart. Amen.